තාමර වීරසිංහ ඔය සුසුම් පවන් අතරට හදවතට මේගී හඳ තාමර වීරසිංහ ඔය සුසුම් පවන් ගදී එතු පියන් සැලවිදි ඔය සුසුම් පවන් එතු පියන් සැලවිදි tegilan una tamay Hiring kuwak soya gihin si tegilan una තවත් ඔයා මම තවත් ඔබේ ළඟයි මම තවත් ඔබේ ළඟයි to do වෙනස් ගණන් පැතු ඔය හිතින් පිදූ පෙමින් ඇත දහස් ගණන් පැතු ඔබ ගියත් මගේ ළඟින් මගේ හිතත් යන්න අරන් මගේ හිතත් යන්න අරන් සුසුම් පවන් වැදේ එතු පියන් සැලේදී ඔය සුසුම් පවන් වැදේ එතු පියන් සැලේදී මටද හිමි ඔබව තාම මටද හිමි